Продолжаются бои в Джобале. Сегодня военные приступают к зачистке зданий, прилегающих к школе. Все пространство вокруг школы простреливается минометами и снайперами. Еще вчера эта школа была отбита у боевиков. Несколько месяцев из этого здания снайпера обстреливали дорогу. Бандиты били из минометов по мирным кварталам города. Сегодня отсюда начинается наступление. Борьба идет на дистанции в десятки метров. Постройки, прилегающие к школе, хорошо укреплены. Открытые пространства перед ними простреливаются перекрестным огнем. Танкисты выводят машины в бой. Их задача разбить укрепление боевиков. Наводчик боевиков постоянно корректирует огонь миномета. Задача танкистов выполнена. Дальше пойдут пехотинцы. Наши коллеги, журналисты, стали меньшенью для минометчика боевиков. Мина взорвалась позади танка и ранила солдата. Чтобы не терять время, раненого грузят прямо на броню и везут в тыл. Лисин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Андрей Филатов, ANNA News, Дамаск.